Ela está bem, doutor? Bem, não se preocupe. Só temos que esperar que passe o sedativo. Seus sinais estão normais. Na verdade, eu a admiro. Você viveu situações muito difíceis e se mantém firme. Pois é. Desde que eu fiquei grávida, as coisas não têm sido fáceis. O pai da minha filha foi para os Estados Unidos trabalhar e não voltou nunca. Por sorte, a senhora conta com a sua mãe e a sua irmã. Sim, sim. A dona Pura me contou que deu à luz na clínica São Gregório. É que a, a daqui estava em construção e eu fui atendida na São Gregório pelo Dr. Pérez. É. Suponho que a dona Pura a acompanhou. Não. Ela não pôde porque contraiu hepatite. Então não pôde ficar comigo, mas... Este broche, sabe? Foi presente da mamãe. Isso foi antes que a minha filha nascesse. Mas é um broche de gêmeas. Pois é, eu. Eu pensava que iam ser dois bebês. Eu sentia dois bebês, dois corações, dois movimentos muito diferentes na minha barriga, mas. Mas não, depois dos exames, o Dr. Pérez me disse que era só um bebê. Foi o que disse o doutor? Sim. E do parto eu não me lembro de nada. Desmaiei e não vi mais nada. Quando acordei, a minha Mariana já tinha nascido. E estava comigo. Minha mãe não me deu. Pobre da minha Mariana. Temos que deixá-la descansar agora, Rosa. Sim. Desculpe-me por dizer isso, mas eu tentei muitas vezes me lembrar de onde o vi antes. Onde? Bom, realmente não tenho a menor ideia. Vamos falar com mamãe, hein? Ela ficou muito nervosa. Realmente. Vamos. Regina não me contou a verdade.